биз дагы эки демонстрациялык аравачаларды колдонобуз ийилчек пластинка тартыла турган жиптердин узундугун өзгөртүү менен биз аравачаларга таасир этүүчү күчтөрдү өзгөртөбүз бул пластинканы канчалык катуураак тартсак жип төрттөгөндөн кийин ал ошончолук тез жана интенсивдүү түрдө түзүлөт Аравачанын ылдамдануусу менен ылдамдыгы ага таасир эткен сырткы күчтөрдүн маанисине жараша болот ошентип бир нерсенин экинчи нерсеге болгон аракети башкача айтканда нерселердин өз ара аракети ар кандай болушу мүмкүн күч бул өз ара аракеттешүүнүн ченеми